Thank you. Andiamo. In, al centro studi sistemica. Ma ah, quindi teniamo questo nome eh, e questo acronimo, SES. Sì, dai, un po' criptico. Sigliamo anche noi, sì, sì. Va bene, allora ci battezziamo SES, va bene. SES. Allora, SES!